Здравейте, приятели! Ние сме в Крайморие и сега ще направим един ритуал с Великата Хиката, който е изцелен от негатив на всички нива и е с много силна защита. Когато направим този ритуал, след това никой враг не може да ни навреди. Ако ние естествено спазваме законите и не, не правим глупости, за да ни накажат. Нали, няма, нашата защита работи, докато ние сме честни, доблестни и се занимаваме с това да развиваме себе си и своята мисия, не се занимаваме с хората. И също така за този ритуал можете да си приготвите червен конец, който да си вържите на ръката защитно. Аз е тук съм приготвила червен конец. Го слагаме. Вързва се на лявата ръка. Аз ще ви покажа накрая как се връзва този конец. Така. Този ритуал работи за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, като работи за всички мои верни последователи, мои ученици, тези, които са предатели, лицемери и завистници, не работи за тях. Така че ако аз съм ви наказала с някакъв ритуал и вие сте потърпевши от него, този ритуал тук няма да ви помогне да се изцелите тъй като само вижте сили определят кога ще се освободите. Разбрахте ли, гугутки златни? Така, започваме. Призовавам Висшия съд Инквизицията, Божественото и Дяволическото дърво и плащам за това изцеление с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 Чрез силата на магията кълдасво творя и призовавам духовете на изток, запад, север, юг, явете се тук, съберете се на моят черен алтар. Духове покровители, духове учители, духове помощници, духове от моят род. Застанете около мен, защитете мен и всички, които ме слушат и се обединете с всички техни духове, пазители. Благословете този ритуал и ни помогнете, научете и изцелете чрез силата на тези, които са ме избрали и разрешили да изцелявам, наказвам и защитавам, да помилвам и да призовавам. Отварям вратата на нощта и призовавам Великата Черна Майка Хихата. Оти велика трилика, всезнайна, умайна, лунолика, прекрасна и справедлива хиката. Ти, която ни прирязваш пъпната връв, когато се родим, ти, която ни даваш знания и ни обичаш. Ти велика майко на всички майки. Ти, която ни защитаваш и изцеляваш с любов велика, ни огряваш, от наказания ни освобождаваш, грешките ни опрощаваш, чуя моят зов. Снисходи на нас своят взор и ни изцели от негатив, от магии, от проклятия, от всякакви заклятия, заговори, шепотки, от призив на демони, бисове, от мъртъвци, всякакви, от всевъзможна ничист от чернокнижника, и погосника, от шамана и черномагиосника, от вещери, вещица, от колдуни, колдуница, от мъж, жена, дете и всеки зъл дух и на същност. О, велика черна майко, изпрати своите слуги по петите на тези деца човешки, които мен и моите близки, които на мен и моите близки са вредили, и за тях сълзи смилили, и жестоко ги накажи за злите им души и зли сърца, за черните мисли, пъклените дела. Всичкото зло от нас земи и в хилядократен размер безвъзвратно им върни. Им върни. О, ти велика трилика, всезнайна, омайна, лунолика, прекрасна и справедлива хиката, ти, която ни прирязваш пъпната връв, когато се родим, ти, която ни даваш знания и ни обичаш. Ти велика майко на всички майки. Ти, която ни защитаваш и изцеляваш, с любов велика ни огряваш, от наказание ни освобождаваш, грешките ни опрощаваш, чуй моят зов, снисходи на нас, своят зор, и ни изцели и от негатив и магии и проклятия, всякакви заклятия, заговори, шепотки, от призив на демони и бисове, от мъртъвци всякакви, от всевъзможна нечист, от чернокнижника и погосника, от чамана и черномагиосника, от вещери вещерица, от колдун и колдуница, от мъж, жена, дете и всеки зъл дух и паразитна същност. О, велика черна майко, изпрати своите слуги по петите на тези деца човешки, които на мен и моите близки са вредили и заради тях сълзи смилили и жестоко ги накажи. За злите им души и зли сърца, за черните мисли, пъклените дела. Всичкото зло от нас земи и в хилядократен размер безвъзвратно им върни. Оти велика трилика, всезнайна омайна лунолика, прекрасна и справедлива хиката, ти която ни прирязваш пъпната връв когато се родим, ти, която ни даваш знания и ни обичаш, ти, велика майко на всички майки, ти, която ни защитаваш и изцеляваш с любов, велика ни огряваш и от наказания ни освобождаваш, грешките ни опрощаваш, чуй моят зов, снисходи на нас своят взор и ни изцели от негатив, от магии и проклятия, всякакви заклятия, заговори, шепотки, от призив на демони, бисове, от мъртъвци, всякакви, от всевъзможна нечист, от чернокнижника и погосника, от шамана и черномагиосника, от вещери вещица, от колдуни колдуница, от мъж, жена, дете и всеки зъл дух и паразитна същност. О, велика черна майко, изпрати своите слуги по петите на тези деца човешки, които на мен и моите близки са вредили и заради тях сълзи смелили и жестоко ги накажи за злите им души и зли сърца, черни, за черните мисли, пъклените дела. Всичкото зло от нас зими в хилядократен размер безвъзвратно им върни. Оти ти велика трилика, всезнайна, омайна лунолика, прекрасна и справедлива хиката, ти, която ни прирязваш пъпната връв, когато се родим, ти, която ни даваш знания и ни обичаш, ти, велика майко на всички майки, ти, която ни защитаваш и изцеляваш, с любов велика ни огряваш, от наказание ни освобождаваш, грешките ни опрощаваш. Чуй моят зов, снисходи на нас своят взор и ни изцели от негатив, от магия и проклятия, всякакви заклятия, заговори, шепотки, призив, от призив на демони и бисове, от мъртъвци, всякакви, от всевъзможна нечист, от чернокнижника и погосника, от шамана и черномагиосника, от вещери и вещица, от колдуни, колдуница, от мъж, жена и дете и всеки зъл дух и паразитна същност. О, велика черна майко, изпрати своите слуги по питите на тези деца човешки, които на мен и моите близки са вредили и зарад тях сълзи смилили. И жестоко ги накажи за черните им души и зли сърца, за черните мисли, пъклените им дела. Всичкото зло от нас зими и в хилядократен размер безвъзвратно им върни. О, ти велика, трилика, всезнайна, омайна лунолика, прекрасна и справедлива хиката. Ти, която ни прирязваш пъпната връв, когато се родим. Ти, която ни даваш знания и ни обичаш. Ти, велика майко на всички майки. Ти, която ни защитаваш и изцеляваш с любов велика, ни огряваш, от наказание ни освобождаваш, грешките ни опрощаваш. Чуй моят зов, снисходи на нас своят взор и ни изцели от негатив, от магии, от проклятия, от всякакви заклятия, от заговори, шепотки, от призив на демони бисове, от мъртвци, всякакви от всевъзможна нечист, от чернокнижника и погосника, от шамана и черномагиосника, от вещери вещерица, от колдуни колдуница, от мъж, жена, дете, от всеки зъл дух и паразит на същност. О, велика черна майко, изпрати своите слуги по петите на тези деца човешки, които на мен моите, и моите близки са вредили и заради тях са сълзи смилили и жестоко ги накажи, за злите им души и зли сърца, за черните мисли, пъклените дела. Всичкото зло от нас зими в кледократен размер безвъзвратно им върни. О, ти велика трилика, всезнайна омайна лунолика, прекрасна и справедлива хиката, ти, която ни прирязваш пъпната връв, когато се родим, ти, която ни даваш знание и ни обичаш, ти, велика майко на всички майки, ти, която ни защитаваш и изцеляваш, с любов велика ни огряваш, от наказание ни освобождаваш, грешките ни опрощаваш, чуй моят зов, снисходи на нас своят взор, и ни изцели от негатив, от магии, проклятия, от всякакви заклятия, заговори, шепотки, от призив на демони и бисове, от мъртъвци всякакви, от всевъзможна нечист, от чернокнижника и погосника, от чамана и черномагиосника, от вещи и вещица, от колдуни и колдуница, от мъж, жена, дете и всеки зъл дух и паразит на същност. О, велика черна майко, изпрати своите слуги в питите на тези деца човешки, които на мен и моите близки са вредили и заради тях сълзи смилили и жестоко ги накажи за злите им души души и зли сърца, за черните мисли, пъклените дела. Всичкото зло от нас земи и в хилядократен размер безвъзвратно върни. Започва, заповядва Великата хиката, враговете да се накажат, справедливостта да се възстанови, баланса на доброто и злото в живота ми да се възстанови. И махва с вълшебния си жезъл – над нас изцеление твори, на всички нива, на всички тела измерения. Енергията протича и всякакви закълцовки разсича, всевъзможни черномагични подписи, печати, имена, ключове и катинари разбива и отсича. Душите ни от скверно освобождава, дух, душа и тяло обединява и в божествена любов ни облича и защитава. Енергията на хиката тече и протича, всевъзможни магични закълцовки отсича, разбива, всички замки и печати превръща ги в прах. Всички непрогляди уморочки, закрепи, зацепи, за зеркалки, черномагични защити, чрез демони, бисове и мъртвци помита. Обличани в божествена любов и защита, дарявани с нова съдба и нов живот. И казва великата Хиката и ни посочва «От днес сте мои деца и под моя защита» и към злите сили се обръща и нарежда нарича – аз съм господарката на бездната и мрака. Аз съм луноликата, триликата, хиката. Аз съм господарката на магията и тайните знания и великите познания. Аз заповядвам на всички духове и те ми се подчиняват, защото нямам равна по сила и аз съм техен господар, майка и сестра. Нищо не се случва с никого без аз да разреша. Ей, вие зли сили! Ей, вие зли духове! Виждате ли тези хора? Това са моите деца. Марш от тях далече! Веднага ги освободете, откъдето където сте дошли, там идете и там останете. Който ви е изпратил, негово веки мъчете, жив го яще и дерете. Моите деца на мир оставете. Моята воля е закон, отстъпете. От червената плът, от бялата кос, от ясните очи, от буйната глава, от жилите, под жилите, от стомаха, от подстомаха, от дробовете и далака. От сърцето, от бъбриците и жлезите, от вените, от ушите, от червената кръв, от всички телесни течности, от гърдите и гърба, от ръцете и краката, от кръста и гръбнака. Изцелете и си тръгн... излезте и си тръгнете. Не се връщайте обратно ни денем, ни нощем, нито пролет, лято, есен, зима, нито във ведмин час, нито чрез кръстопът, гробище и църква, нито чрез думи, мисли и дела, нито чрез страх, храна и вода, нито чрез мъж, жена или дете, чрез животно, растение или вещ. Остъпете и си вървете, при който ви е изпратил, при него идете, него жив дерете, моите деца намира оставете. Аз ги изцелявам и със своя черен покров обгръщам и вовеки защитавам. И махва с вълшебния си жезъл над нас хиката с изцеление, изцеление твори на всички нива, на всички тела измерения. Енергията протича и всякакви закълцовки разсича. Всевъзможни черномагични подписи, печати, имена, ключови и катинари разбива и отсича. Душите ни от скверно освобождава, дух, душа и тяло обединява. И в божествена на любов ни облича и защитава. Енергията на хиката тече и протича, всевъзможни магични закълцовки отсича. Разбива всички замки и печати превръща ги в прах. Всички ни прогляди, уморочки, закрепи, зацепи, екрани, зеркалки, черномагични защити, чрез демони, бисове и мъртъвци помита. Обличани в божествена любов и защита. Дарявани с нова съдба, нов живот. И казва великата хиката. Посочва и ни посочва. Отнесте моите деца и под моя защита. И към злите сили се обръща, нарежда, нарича. Аз съм господарката на бездната и мрака. Аз съм луноликата, триликата, хиката. Аз съм господарката на магията и тайните знания и великите познания. Аз заповядам на всички духове и те ми се подчиняват, защото нямам равна по сила и аз съм техен господар майка и сестра. Нищо не се случва с никого без аз да разреша. Ей, вие зли сили! Ей, вие зли духове! Виждате ли тези хора? Това са моите деца. Марш от тях далече, веднага ги освободете, откъдето сте дошли, там отидете и там останете. Който ви е изпратил, негово веки мъчете, жив го яще и дерете, моите деца на мир оставете. Моята воля е закон, Отстъпете от червената плът, от бялата кос, от ясните очи, от буйната глава, от жилите, под жилите, от стомаха, от подстомаха, от дробовете и далака, от сърцето, от бъбриците и жлезите, от вените, от ушите, от червената кръв, от всички телесни течности, от гърдите и гърба, от ръцете и краката, от кръста и гръбнака. Излезте и си тръгнете и не се връщайте обратно. Ни денем, ни нощем, нито пролет, лято, есен, зима, нито в ведмин час, нито чрез кръстопът, гробище и църква, нито чрез думи, мисли и дела, нито чрез страх, храна и вода, нито чрез мъж, жена или дете, чрез животно, растение или вещ. Остъпете и си вървете, при който ви е изпратил, при него идете, него жив дерете, моите деца на мир оставете. Аз ги изцелявам и своя черен покров ги обръщам и вовеки защитавам и махва с вълшебния си жезъл хиканата над нас. Изцеление твори на всички нива, на всички тела измерения. Енергията протича и всякакви закълкасовки разсича. Всевъзможни черномагични подписи, печати, мина, ключови и катинари разбива и отсича. Рушите ни от скверно освобождава, дух, душа и тяло обединява. И в божествена любов ни облича и защитава. Енергията на хиката тече и протича. Всевъзможни магични закълцовки отсича, разбива, всички замки и печати превръща в прах, ги в прах. Всички непрогляди уморочки, закрепи, зацепи, екрани, зазеркалки, черномагични защити чрез демони, бисове и мъртвци полит, помита, обличани в божествена любов и защита, дарявани с нова, нови, с нова съдба и нов живот. И казва великата Хиката и ни посочва, отнесете мои деца и под моя защита. И към злите сили се обръща, нарежда, нарича. Аз съм господарката на бездната и мрак. Аз съм луноликата, триликата, хиката. Аз съм господарката на магията и тайните знания и великите познания. Аз заповядвам на всички духове и те ми се подчиняват, защото нямам равна моето сила и аз съм техен господар, майка, сестра. Нищо не се случва с никого, без аз да разреша. Ей, вие зли сили, ей, вие зли духове, виждате ли тези хора, това са моите деца. Марш от тях далече, веднага ги освободете. Откъдето сте дошли, там идете и там останете. Който ви е изпратил, негово веки мъчете, жив, го яще и дерете, моите деца на мира оставете. Моята воля е закон, отстъпете от червената плът, от бялата кос, от ясните очи, от бурната глава, от жилите, под жилите, от стомаха, от подстомаха, от дробовете и далака, от сърцето, бъбриците и жлезите, от вените, от ушите, от червената кръв и всички телесни течности, от гърдите и гърба, от ръцете и краката, от кръста и гръбнака, излезте и си тръгнете. Не се връщайте обратно, ни дедем, ни нощем, ни пролет, ни лято, есен, зима, нито във ведмин час, нито чрез кръстопът гробища и църква, нито чрез думи, мисли и дела, нито чрез страх, храна и вода, нито чрез мъж, жена или дете, чрез животно, растение или вещ. Остъпете се Остъпете и си вървете, при който ви е пратил, при него идете, него жив дерете. Моите деца на мир оставете. Аз ги изцелявам и със своя черен покров обгръщам и вовеки защитавам и махва с вълшебния си жезъл хиката над нас изцеление твори на всички нива, на всички тела измерения. Енергията протича и всякакви закълцовки разсича всевъзможни черномагични печати, ключови и катинари разбива и отсича душите ни, от скверно освобождава дух, душа и тяло, обединява и в божествена любов ни облича и защитава. Енергията на хиката тече и протича, всевъзможни магични закълцовки отсича, разбива всички замки и печати, превръща ги в прах, всички непрогляди, уморочки, закрепи, зацепи, екрани, зелкарки, черномагични защити чрез демони, бисове и мъртъвци, помита, обличани в божествена любов и защита, дарявани с нова съдба и нов живот. И казва великата Хиката и ни посочва, Отнесте, мои деца и под моя защита. И към злите сили се обръща нарежда, нарича. Аз съм господарката на бездната и мрака, аз съм моноликата, триликата, хиката. Аз съм господарката на магията и тайните знания и великите познания. Аз заповядвам на всички духове и те ми се подчиняват, защото нямам равна по сила и аз съм техен господар, майка и сестра. Нищо не се случва с никого без аз да разреша. Е, вие зли сили, е, вие зли духове, вижте, виждат, виждате ли тези хора. Това са моите деца. Марш от тях далече, веднага ги освободете, откъдето сте дошли, там идете и там останете. Който ви е изпратил, негово веки мъчете, жив го яще и дерете, моите деца на мир оставете. Моята воля е закон, отстъпете от червената плът, от бялата кост, от ясните очи, от буйната глава, от жилите, поджилите, от стомаха, от подстомаха, от дробовете и далака, от сърцето, бъбриците и жлезите, от вените и ушите, от червената кръв, от всички и всички телесни течности, от гърдите и гърба, от ръцете и краката, от кръста и гръбнака. Излезте и си тръгнете. И не се връщайте обратно, ни денем, ни нощем, нито пролет, лято, есен, зима, нито във ведмин час, нито чрез кръстопът, гробище и църква, нито чрез думи, мисли и дела, нито чрез страх, храна и вода, нито чрез мъж, жена или дете, чрез животно, растение или веща. Отстъпете и си вървете, при който ви е изпратил, при него идете, него жив дерете. Моите деца на мир оставете, аз ги изцелявам и своя черен покров, обгръщам и вовеки защитавам и махва с вълшебния си жезъл хиката над нас изцеление твори на всички нива и на всички тела и измерения. Енергията протича и всякакви закълцовки разсича, всевъзможни черномагични, подписи, печати, имена, ключови катинари разбива, отсича душите ни, от скверно освобождава, дух, душа и тяло обединява и в божествена любов ни обедлича и защитава. Енергията на хиката тече и протича, всевъзможни магични казакълцовки отсича. Разбива, всички замки и печати, превръща ги в прах, всички ни прогляди, уморочки, закрепи, зацепи, екрани, зазеркалки, черномагични защити, чрез демони, бисове и мъртвци, помита, обличани в божествена любов и защита, дарявани с нова съдба, нов живот. И казва великата Хиката, и ни посочва. Отнесете мои деца и под моя защита и към злите сили се обръща, нарежда, нарича. Аз съм господарката на бездната и мрака. Аз съм моноликата, триликата, хиката. Аз съм господарката на магията и тайните знания и великите познания. Аз заповядвам на всички духове и те ми се подчиняват, защото нямам равна по сила и аз съм техен господар майка и сестра. Нищо не се случва с никого без аз да разреша. Е, вие зли сили, е, вие зли духове, виждате ли тези хора, това са моите деца. Марш от тях далече, веднага ги освободете. Откъдето сте дошли, там идете и там останете. Който ви е изпратил, негово веки мъчете, жив го яще и дерете. Моите деца на мир оставете. Моята воля е закон, Отстъпете от червената плът, от бялата кос, от ясните очи, от буйната глава, от жилите, под жилите, от стомаха и от подстомаха, от дробовете и далака, от сърцето, бъбриците, излизите, от вените, от ушите, от червената кръв, от всички телесни течности, от гърдите и гърба, от ръцете и краката, от кръста и гръбнака, излезте и си тръгнете. И не се връщайте обратно, ни денем, ни нощем, нито пролет, нито е, лято, есен, зима, нито във ведмин час, нито чрез кръстопът, гробище и църква, нито чрез думи, мисли и дела, нито чрез страх, храна, вода, нито чрез мъж, жена, и или дете чрез животно, растение или вещ. Отстъпете и си вървете. При който ви е пратил, при него идете. Него жив дерете. Моите деца на мира оставете. Аз ги изцелявам и със своя черен покров ги обгръщам и вовеки защитавам и махва с вълшебния си жезъл хиката над нас изцеление твори на всички нива, на всички тела измерения. Енергията протича и всякакви закълцовки разсича. Всевъзможни черномагични подписи, печати, имена, ключове и катинари разбива и отсича душите ни, от скверно освобождава, дух, душа и тяло обединява и в божествена любов ни облича и защитава. Енергията на хиката тече и протича, всевъзможни магични закълцовки отсича. Разбива всички замки и печати, превръща ги в прах. Всички непрогляди, уморочки, закрепи, зацепи, екрани за зеркалки, черномагични защити, чрез демони, бисове и мъртвци, помита, обличани в божествена любов и защита, дарява ни с нова съдба и е нов живот. И казва великата хиката и, и ни посочва, от днес сте мои деца и под моя защита. И към злите сили се обръща, нарежда, нарича. Аз съм господарката на бездната и мрака, аз съм луноликата, триликата, хиката, аз съм господарката на магията и на тайните знания и великите познания. Аз заповядвам на всички духове и те ми се подчиняват, защото нямам равна по сила и аз съм техен господар, майка и сестра. Нищо не се случва с никого без аз да разреша. Е, вие зли си сили, е, вие зли духове, виждате ли тези хора, това са моите деца. Марш от тях далече, веднага ги освободете, откъдето сте дошли, там идете и там останете. Който ви е изпратил, негово веки мъчете, жив го яще и дерете, моите деца на мир оставете. Моята воля е закон, Отстъпете от червената плът, от бялата кос, от ясните очи, от буйната глава, от жилите, поджилите, от стомаха, от подстомаха, от дробовете и далака, от сърцето, бъбриците и жлезите, от, от вените, от ушите, от червената кръв и всички телесни течности, от гърдите и гърба, от ръцете и краката, от кръста и гръбнака, излезте и си тръгнете. И не се връщате обратно, ни денем, ни нощем, нито пролет, лято, есен, зима, нито във ведмин час, нито чрез кръстопът, гробище и църква, нито чрез думи, мисли и дела, нито чрез страх, храна и вода, нито чрез мъж, жена или дете, чрез животно, растение или вещ. Отстъпете и си вървете, при който ви изпълнете изпратил при него идете, него жив дерете. Моите деца на мир оставете. Аз ги изцелявам и със своя черен покров, ги обгръщам и вовеки защитавам. И обърна си хиката към всички практици и мрече. Е, вие практици, чиято сила аз съм ви дарила, занаята да практикувате съм ви разрешила. Чуйте ме всички. Е, вие рунолози, които руни чертаете. Е, вие таролози, които карти редите. Е, вие ходжи, шамани, шептуни, погостници, колдуни, колдуници, вещири и вещици, жрици и жрици, магови, всевъзможни практици, както и обикновени вредители. Вие, които за упокой свещи палите, псалми, наобратно четете, заклинания редите, мъртъвци, бисове и демони, за зло зовете, по гробови вещи снимки за равите, заповядвам ви да се спрете, от моите деца отстъпете, всякаква магична война прекратете. Не вредете злото, обратно си заберете и сами си го отработете. Слагам печат и забрана за всяко е посигателство над моите деца и техните близки, които, който го наруши, защото ще пострада, защото ще го накажа. А сега за вредата си платете и покорно се оттеглете. От вас всички блага взимам, на моите деца ги давам. На запричиненото зло и обещетявам. Полюсите обръщам, съдбите променям. До сега вие живяхте и се радвахте, а децата ми страдах. Сега вие страдайте, а деца мои живейте и се радвайте. Живейте богато и щастливо, в мир, радост и любов. Отнес сте защитени от мен триликата царица, богиня на хаоса, вижса дяволица. За заповедта на Хиката в истина си превръща, в божествена любов и защита ни обгръща. Истина заклето, благодаря. и обърна с хиката към всички практици и им рече, е, вие практици, чиято сила аз съм ви дарила, за наята да практикувате съм ви разрешила. Чуйте ме всички. Е, вие рунолози, които руни чертаете. Е, вие таролози, които карти редите. Е, вие ходжи, шамани, шептуни, погосници, колдуни, колдуници, вещери и вещици, жрици и жрици, магове и всевъзможни практици, обикновени вредители. Вие, които за упокой свещи палите, псалми наобратно обратно четете, заклинания редите, мъртвци, бисове и демони, песни, за злозовете, по гробовите вещи и снимки за равете. заповядвам ви да се спрете от моите деца, отстъпете всякаква магична война, прекратете, не вредете, злото обратно си заберете и сами си го отработете. Слагам печати забрана за всяко е посигателство над моите деца и техните близки. Който го наруши жестоко, ще пострада, защото ще го накажа. А сега за вредата си платете и покорно се оттеглете. От вас всички блага взимам, на моите деца ги давам, за причиненото зло ги обещетявам. Полюсите обръщам, съдбите променям, до сега вие живяхте и се радвахте, а децата ми страдах. Сега вие страдайте, а деца мои живейте и се радвайте. Живейте богато и щастливо, в мир, радост и любов. От днес сте защитени от мен триликата царица, богиня Богиня на хаоса, виша дяволица. Заповедта на Хиката в истина се превръща, в божествена любов и защита ни обгръща. Истина заклето благодаря. И обърна си Хиката към всички практици и им рече, е, вие практици, чиято сила аз съм ви дарила, за наята да практикувате съм ви разрешила, чуйте ми всички. Е, вие рунолози, които руни чертаете. Е, вие таролози, които карти редите. Е, вие ходжи, шамани, шептуни, погосници колдуни, колдуници, вещери и вещици, жрици и жрици, магови, всевъзможни практици и обикновени вредители, вие, които за упокой свещи палите. Псалми наобратно четете. Заклинания редите, мъртвци, бисове и демони, за злозовете, по гробови вещи и снимки заравете, заповядвам ви да се спрете, от моите деца отстъпете, всякаква магична война прекратете, не вредете, злото обратно си заберете и сами си го отработете. Слагам печати забрана, за всяко е посегателство над моите деца и техните близки, който го наруши, жестоко ще пострада, защото ще го накажа. А сега за вредата си платете и покорно се оттеглете. От вас всички блага взимам, на моите деца ги давам, за причиненото, за причиненото зло ги обещетявам. Полюсите обръщам, съдбите променям, до сега вие живяхте и се радвахте, а децата ми страдах. Сега вие страдайте, а деца мои живейте и се радвайте. Живейте богато и щастливо, в мир, радост и любов, Отнести защитени от мен, триликата царица, богиня на хаоса, виша деволица. За повета на Хиката в истина се превръща в божествена любов и защита, ни обгръща истина заклето благодаря. И обърна си хиката към всички практици и им рече, е вие практици, чиято сила аз съм ви дарила, на занаят да практикуват, занаят да практикувате, съм ви разрешила. Чуйте ме всички. Е, вие рунолози, които руни чертаете. Е, вие таролози, които карти редите. Е, вие ходжи, шамани, шептуни, погосници, колдуни, колдуници, вещери и вещици, жрици и жрици, магове и всевъзможни практици, обикновени вредители. Вие, които за упокой свещи палите, псалми, наобратно четете, заклинания редите, мъртвци, бисове и демони, за зло, зовете по гробови вещи и снимки за равите, заповядвам ви да се спрете от моите деца, отстъпете, всякаква магична война прекратете. Не вредете, злото обратно си заберете и сами си го отработете. Слагам печат и забрана за всяко е посегателство над моите деца и техните близки. Който го наруши жестоко ще пострада, защото ще го накажа. А сега за вредата си платете и покорно се оттеглете. От вас всички блага взимам, на моите деца ги давам, за причиненото зло ги обещетявам полюсите обръщам, съдбите променям, до сега вие живяхте и се радвахте, а децата ми страдаха. Сега вие страдайте, а деца мои живейте и се радвайте. Живейте богато и щастливо, в мир, радост и любов, от днес сте защитени, от мен триликата царица, богиня на хаоса, висша дяволица. Заповедта на хиката в истина си привърна, божествена любов и защита ни обгърна истина, заклето благодаря. И обърна си хиката към всички практици и мрече е, вие практици, чиято сила аз съм ви дарила, за наят да практикувате съм ви разрешила. Чуйте ме всички. Е, вие рунолози, които руни чертаете. Е, вие таролози, които карти редите. Е, вие ходжи, шамани, шептуни, погостници, колдуни, колдуници, вещери и вещици, жрици, и жрици, магове и всевъзможни практици, обикновени вредители. Вие, които за упокой свещи палите, в салми на обратно четете, заклинания редите, мъртвци, бисове и демони, за зло зовете, по гробови вещи и снимки заравите. Заповядвам ви да се спрете, от моите деца отстъпете, всякаква магична война, прекратете, не вредете, злото обратно си заберете и сами си го отработете. Слагам печат и забрана, всяко е посигателство, за всяко посигателство над моите деца и техните близки. Който го наруши жестоко, ще пострада, защото ще го накажа. А сега за вредата си платете и покорно се оттеглете. От вас всички блага взимам, на моите деца ги давам. За причиненото зло ги обещетявам. Полюсите обръщам, съдбите променям. До сега вие живяхте и се радвахте, а децата ми страдаха. Сега вие страдайте. А деца мои, живейте и се радвайте. Живейте богато и щастливо, в мир, радост и любов. От днес сте защитени от мен триликата царица, богиня на хаоса, висша деволица. И, запов... и заповед... заповедта на хиката в истина се превръща, в божествена любов и защита ни обгръща истина заклето. Благодаря. И обърна се хиката към всички практици и им рече, е, вие практици, чиято сила аз съм ви дарила занаят да практикувате съм ви разрешила. Чуйте ме всички. Е, вие рунолози, които руни чертаете. Е, вие таролози, които карти редите. Е, вие ходжи, шамани, шептуни, погостници, колдуни, колдуници, вещери, вещици, жрици и жрици, магове и всевъзможни практици и обикновени вредители. Вие, които за упокой свещи палите, псалми обратно четете, заклинания редите, мъртвци, бисове и демони, за зло зовете, по гробови вещи и снимки заравете, заповядвам ви да се спрете, от моите деца отстъпете, всякаква магична война прекратете. Не вредете злото, обратно си заберете и сами си го отработете. Слагам печати забрана за всяко посегателство над моите деца и техните близки. Който го наруши, жестоко ще пострада, защото ще го накажа. А сега за вредата си платете, покорно се оттеглете, от вас всички блага взимам, на моите деца ги давам, за причиненото зло ги обещетявам. Полюсите обръщам, съдбите променям, до сега вие живяхте и се радвахте, децата ми страдах. Сега вие страдайте, а деца мои живейте и се радвайте. Живейте богато и щастливо в мир, радост и любов. Отнес сте защитени от мен, триликата царица, богиня на хаоса, велика, вича дяволица. Заповедта на Хиката в истина се превръща, божествена любов и защита ни обгръща истина заклето. Благодаря! Гледайте този ритуал 13 дена за пълно изцеление и освобождаване от негатив, болести, нещастие, за промяна в живота и изграждането на непробиваема защита. И както виждам, ни се е получила много романтична и красива картина на алтара. Благодаря на всички, които дойдохте да повторим всички ритуали и ще се видим на следващите ритуали, които отново ще са мои и ще са още по-готини. А сега да не забравим за самият конец. Взимаме конец и си го отрязваме спрямо ръката. Нали, отмерваме си и си го отрязваме спрямо ръката. Къде си оставих горелката? А. Ето така. Така. Взимаме тази, този конец и вързваме на него 7 възела. Ето така. Нали, по самия конец. Ето така. Един, два, три, като този конец е бил на, нали, пред екрана и участвал в ритуала. Този конец се връзва на лявата ръка и не се сваля. Ако ви се скъса, си правите нов. Защото все пак се захабява. Така. Един, два, три, четири, пет. Може и да си го носите в чантата. По принцип е хубаво да е на ръката, защото вражеското око нали, попада там. Но иначе може да се носи, ето така, нали, да бъде 1, 2, 3, 4, 5, 6, още един възел трябва да направя и става 7. И когато се вържи, това символизира 7-те чакри, седемте чакри и като се вържи става аурата. И по принцип, защо връзваме всички защитни неща на лявата ръка? Защото в лявата ръка държим щита, който е левичар връзва на дясната ръка обратно, нали, да споменем, тъй като той борави на обратно. С а, лявата ръка държим щита, когато война се бие, а с дясната ръка държим меча. Или нали, левичара обратно. И затова всички защити, нали, по-сериозни неща, както аз тук съм си сложила пръстена, който ми е щита на ужаса, съм го сложила на лявата ръка. А вече а, той може да се сложи и на дясната, защото там и напада. Нали, когато защитаваш и нападаш, но на лявата е най-удачно да се сложи, защото отразява и нали, тази, този конец си го връзваме и си го носи, може да заредите такива конци на близките, който не иска да си го носи, си го връзва и си го нарича. Нали? На кой го връзва или на себе си го връзва. Казва си името, че тази, този свещен кръг се завързва за еди кой си и си го носи примерно в чантата, ако иска и така да си го носи като защита. Иначе е хубаво на ръката. Нали, програмираме го малко по-масштабно, ако не искате да се вижда. И така, това беше от мен за сега. Ще се видим утре на следващите ритуали. Чао, чао!